Sejujurnya ini pagi non di pengaruh cuma kini gue karo Lebih dia di bombero Sejujurnya ini potong malu kago Lo di pengaruh anggo Lagi nyambung sejujurnya nyambung Paya diri gara mono bisa kono Lagi nonton di lungro kaji nunggu hari kono Itu siapa lo kira dewi Tangan ini Mumbai no, Kolom ini Mumbai no. কঙ্গানি নায়নিনি মুম্বাই লগে সোনানি করঙ্গ নায়নিনি আনি কত মারে দাদি রে দাদি আনি করঙ্গ সাজা দিয়ে কুমায়ানি লগি দঙ্গি নায়ো আনি খানি this life Solo garo kisha pa log na tong vi hamde mumbo Sinjagani nini mumbai logi tong nani Kolang muito mai kero togo asha nani nayo yako Logi tong saga ko nini mumbai no kuro no ale kubi no sasa yako no nadi Lugo nini kai nini slay mana kan no no kai kino sab mera hem nini bagi na tong nani logi no song nani kop rock muito mano ani no lo Mung te nini bagi logi no tong nani kiwo Ang nini Mumbai no shinari koro Logi no nini Mumbai no ang fly zam nini Mumbai ani kotuma Logi no tongo na jin nini ani fly mana pakuman Saya ni yeah. Hachalo tong paro nini bahai mani fayo Gara tong di kolog no no shawi ang le nini Kana kana kana no Logi no tong nani kiri 길이고 발견없잖아 니니 몽바이 앙노노 승야리 칼로기노 동고로 앙니니노 발견없잖아 카오노 로기노 동고 앙모노 슬라이드에 니니니 꼬베노 꼬베노 꼬베노 꼬베 슬로노 마야니 로기노 동안이 길이고 샨마이 노노노 미사노노노 함저고 로기 동나니 길이고 발견없잖아 니니노 몽바이노 안성고 수리오모 로기 Kaloro ringo ringo ringo ringo fayo nini mung baino tong nani kriwo anggo sara nini nyoro no ini baino gito irare nara sai bueno kango nyono Yay, gangsta, gangsta, loki loki loki loki no ready, logi, no tong di fayo nini mung bay kong masawi no no man ke logi ta sha ang no ready Kaning hamjang mani korong nung gore we ready no no faya ko no faya ko no tong nani kriwo no bahay ke no shawi mara nini loki tong nani anggo Nayo nini gana hiro come to.